Normalmente en esta parte del vídeo os haría una pregunta o un brevísimo resumen del vídeo, pero si hago eso en este, prácticamente ya no tendré que hacerlo, hay que intentar alargarlo lo máximo posible, ya sabéis. Así que hoy os hablaré de lo que son los juegos de confort y cuáles son los míos. Muy buenas, soy Ray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Bueno, el vídeo se llamará pues, ¿qué es un juego de confort? Sin más, pero creo que lo voy a dividir en dos partes. Primero hablaré sobre esta pregunta en concreto y después hablaré de cuáles son mis juegos de confort y por qué. Pero antes, como es habitual, por favor, si disfrutáis con el vídeo, con el canal, si habéis visto varios de mis vídeos ya, por favor, suscribíos, no cuesta nada y a mí me hace muy feliz, en serio. Estamos cada vez más cerca de los 200 suscriptores y seguro que no os arrepentís. Espero. Eso es todo. Bueno, seguramente este sea un vídeo bastante más corto de lo habitual, pero tampoco voy a marear demasiado la perdiz. ¿Qué es un juego de confort? Seguro que alguna vez habréis oído acerca de un personaje de confort o, sin duda, de la zona de confort. Este último se refiere a un hipotético espacio, ya sea físico o figurado, en el que nos sentimos a gusto. Por lo tanto, si aplicamos esto a un personaje en concreto, estamos hablando de un personaje que nos hace sentir bien. Si extrapolamos esto aún más y lo aplicamos en los videojuegos, ¿qué tenemos? Efectivamente. Un juego de confort es un juego en el que nos sentimos bien. Por más que lo jugamos no nos cansa y aunque pasemos un tiempo, ya sea un mes o un año, sin jugar, tarde o temprano siempre acabamos volviendo, ya sea para volver a repetir la historia o para volver a echar esas partiditas típicas del juego online. Es importante tener todo esto en cuenta, un juego de confort no es de confort si no te sientes a gusto al 100% mientras lo juegas, aunque acabes volviendo. Esto es muy importante, es posible que penses que uno no juega nunca a un juego si no se siente a gusto, pero no es cierto. Especialmente en juegos online es muy fácil sentirse frustrado o agobiado o encontrarse con un ambiente tóxico, por ejemplo en el LoL o como yo mismo he experimentado en Paladins, un juego al que me gusta jugar de vez en cuando y al que acabo volviendo pero las condiciones a las que me someto no hace que me sienta a gusto del todo. Y es que es muy importante también distinguir entre juego de confort y juego favorito. Estos no tienen por qué ir de la mano. Por ejemplo, Super Mario Galaxy es mi juego favorito y aunque lo he completado como unas 4 veces, no estoy seguro, serían 5 cuando lo haga en 3D All Stars, no es un juego al que vuelva regularmente. No es mi juego de confort. Cuando pienso en mi juego de confort, pienso en The Legend of Zelda de Minish Cap. Eso es al menos en las consolas de Nintendo. Sé que he hablado mucho de este juego en los últimos vídeos, pero os juro que es coincidencia. The Minish Cap es un juego que me he completado como 7 veces, la verdad es que no lo sé, no llevo la cuenta. Y cada cierto tiempo pues me da por jugarlo porque me hace pasar un rato muy agradable. Es un juego sencillo que se lleva bien y se puede jugar en un rato, como quien dice. No tengo que estar muy pendiente de la historia ni lleva mucha complicación y menos después de tantas veces. Sinceramente conforme escribo esto me están entrando ganas de jugarlo otra vez. Pero si tengo un juego de confort por excelencia, ese es Kingdom Hearts 2. Fue el primer Kingdom Hearts que jugué y el que hizo que me gustara la saga. Lo he completado como mínimo 10 veces, varias de ellas al 100% y en distintas dificultades, incluida la más alta. Me encantó la mezcla de mundos la primera vez que jugué, la historia, la música y, bueno, todo. Es otro juego al que voy a volver cada cierto tiempo y con el que sigo disfrutando tanto como la primera vez. Es una lástima que lo tenga atascado, por así decirlo, en la PlayStation 2, porque cada vez la uso menos y empieza a coger polvo, aunque cada cierto tiempo la vuelvo a conectar solamente para jugar a este juego. Y bueno, ya está, eso es todo, un vídeo cortito, pero de vez en cuando no está mal un vídeo así, ¿no? ¿Cuál es vuestro juego de confort? Me encantaría leerlo en los comentarios, sea o no sea de Nintendo. Seguro que alguno tenéis. Pues bien, yo voy a dejar ya el vídeo por aquí. Una vez más os recuerdo que si os ha gustado el vídeo o mi canal o lo que sea, os suscribáis y ya que estáis, que dejéis un like. Me ayudaría muchísimo en serio y no cuesta nada. Muchas gracias y nos vemos.